izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizinlə leçonun hazırlanması qaydasını bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün vaxt getməsin deyə mən əvvəlcədən 3 kilo pomidor götürdüm. Pomidoru isti suda islatdım. Qabığını soyub və ətçəkə maşından keçirtdim. Baxın, bu şəkildə pomidor sosu alındı. İndi isə 1 kilo kök götürürük. Görürsüz, təmizlə, yuyub təmizlədikdən sonra qabığını soyuruq. ki, baxın, bu cür bu şəkildə hissələrə ayırırıq və nazik-nazik doğruyuruq. Çəkdiyimiz pomidor sosusunun üzərinə əvəzlərdən kök gecmişdiyi üçün ilk əvvəl kökü əlavə eləyirik, doğradığımız kökləri və 20 dəqiqə ərzində qaynamağa qoyuruq. İndi isə yaşıl və qırmızı biberimizi doğrayırıq. Ən sonda acı biberdən də e, istifadə edirəm və bunları da xırda-xırda doğrayıram. Zövqə görədir. Kim istəsə istifadə etməyə də bilər. Kökümüz bir qədər yumşaldı və biz qırmızı və yaşıl biber qarışığını əlavə edirik. Müzik 2 xörək qaşığı duz, yarım stəkan şəkər tozu, yarım stəkan üzüm sirkəsi və zövqə görə acı biber əlavə edib yenidən 20 dəqiqə qaynamağa qoyuruq. İndi isə soğanı xırda-xırda hissələrə böləcəyik. Baxın bu şəkildə. tavaya yerləşdiririk. Üzərinə yarım stəkan bitki yağı əlavə eləyib qovururuq. Çox qızartmırıq. Bir qədər rəngi dəyişdi, kifayət edir. 20 dəqiqə də keçdi. Baxın, bütün tərəvəzlər qaynadı. Əvvəldə göstərmişdim ki, tavada soğan qovurmuşduq. Əlavə eləyirik. Budasa bir 5-10 dəqiqə yenidən bir qədər qaynadırıq və leçomuz hazırdır. Bir böyük qazanda, baxın, qaynar su qoyuruq və aşüzənin üstündə bankaları qoyub, baxın, bu şəkildə sterilizə edirik. Əzizləyicilərimiz, bankaları doldurduqdan sonra mən bir dəfnə yarpağı da əlavə elədim. Qaynamağa qoyuruq. Yarım saat sonra bağlayacağıq. Əziz izləyicilərimiz artıq bankalara yığıb bağladıq qışa tədarükümüzü gördük. Siz də hazırlayın, afiyetlə yiyin. Mənim hazırladığım reseptlə 8 ədəd 700 qramlıq banka hazır oldu. Yəni bu reseptlə bu qədər. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.